Kau sangat bodoh dalam hal berkarya Tapi bikin diri siolo kau pintar Padahal bodoh macam neng tai kucing Kau bilang kau nama naik secara represif Kau tentu wal sen perser boy dan masih banyak lagi Yang tak sempat kita bilang dalam lirik kita ini ya, Eh ya. eh eh pas dicek ternyata itu semua bohong Mulu kono sama macam deng anjing yang kena potos Akibat kerasukan setan kau belum ibu beta Trik yang kau pakai belum terlalu licik Untuk orang seperti beta dan juga mereka Kau tidak lihat dorong bawa nama kota tua sampai ke luar sana Marco ada bawa apa kerjanya cuma duduk onani di dalam kamar Ilusi yang keluar dari mulut lubang pukimu belum terlalu indah untuk dinikmati Belajar banyak untuk bisa naik down Jangan hanya bisa terus restart Kau itu tak setara dengan beta Dan juga mereka if you don't like me Jika kau tak suka beta Sengaja beta buat lagu ini supaya otakmu yang dangkal itu bisa mengerti mana pendahulu dan pemula jangan asal mengkritik karena yang kau buat belum terkenal di luar sana kau oh, itu kata tapi otakmu tidak dipakai mending kau pulang ke rumah minta uang di papa mama supaya beliin mainan kereta untuk bekalmu di setiap hari-harimu hari kesimpulan dari lirik ini hanya satu supaya kau mengerti hip hop itu seperti apa kau sudah tahu kalau beta dari tual kau singgung nama tual maka kau pulang dengan berdarah Sampai ketemu di tahap berikut Dasar babi akan kau untuk jadi bintang hati Kalau baru kenal hip hop itu jangan coba lagi Macam dengguru karena kau butuh kesempatan secara macam beta Kau bilang kau sempurna lihat beta Perform di panggung Maaf tapi beta masih ada kerja lagi harus kita dengar ini Hei Ketika kau umur sudah tua Kata-kata yang kau keluarkan Seperti anak baru lemas asih Dari ibunya Ucapan yang kau bilang Seperti menetangkan kematian Kau sendiri Meski bukan Tuhan Tapi cuma mengingatkan Status yang kau buat di media sosial Itu sama halnya kau jatuhkan kau kata sendiri Masih banyak cara untuk bisa terkenal Tapi jangan pernah pakai jalan begitu kau bilang Kau sing akui rapper kota tual Padahal kau sendiri anak tual Tak tahu terima kasih tapi hanya mencela Olá.